ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದೇನೆಂದರೆ ಟಿಕ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಓನ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತೈತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು